vrai Mais c'est sûr que ça, ça. mais les gens on peut faire aussi rapidement, c'est pas possible, le mec a dans, dans la prochaine non, c'est réaliste,